Good morning, Mr. Lynch. It's July 26, 2021. It's a Monday. The Naples 33 Celsius degrees and uh, uh, around 92 Celsius uh, Fahrenheit. And this means that, like in this day, this period, it's a very, very, very, very hot day, total sunny day. And today I was thinking about two things that. Uh, the first thing tai uh, i wrote a, com a comment on his weather report on is tutto but today regarding the song it's a wonderful life and i invited the eh, audience to read this my comment because i said beautiful things uh, for him this is my comment and my nickname is nikolai saurogin 95 and today I was also in the second thing is the song uh, Nevermind by Leonard Cohen because uh, uh, from today um, I paid the tribute to the um, series True Detective season 2 season 2 and for a um, precise reason but uh, I invite to uh, read the description for more informations <laughs> otherwise the video uh, became too long uh, anyway uh, as you see from the mythical window the color of the curtains we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way and so from the mythical window <laughs> with the color of the curtains and eh, from my mythical keyboard. Have a great day, him and everyone too.